les potes ont toujours la solution Ou pas Ah, d'une Santiago, ma tête Je crois qu'elle va exploser. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir déjà hmm. Ah oui, je me souviens. qu'on va rester là encore un peu. Bon, là ça suffit. Faut que je trouve une solution à cette vilaine gueule de bois. Si je veux réussir à faire quelque chose de ma journée. Euh. Salut les gars Hello Salut Salut les gars Oh, j'ai une gueule de bois de l'enfer N'auriez pas des remèdes à me donner histoire que j'arrive à me bouger aujourd'hui. Perso, je sais qu'un bon kebab avec un coca, ça m'aide toujours à faire passer une mauvaise nuit. Ah ouais C'est pas un peu lourd Non, non, justement, ça permet d'activer le foie et d'évacuer l'alcool. Mais non, tu rêves, il n'y a rien de pire. Faudrait plutôt que tu te bouges et que tu faire un petit jogging. Ça te réveillera et activera la circulation sanguine. Franchement, je sais pas si je suis capable d'aller courir aujourd'hui, là. Peut-être dans une semaine ou deux, quand je serai remis. T'as bien raison. Perso, j'ai une solution beaucoup plus douce. C'est un secret qui se transmet de génération en génération dans ma famille. Ah, bah si ça se transmet, c'est que ça doit être pas mal. Euh, vas-y, balance. Il faut boire du jus d'artichaut. Ça permet de réguler le flux de bile. Ah, du jus d'artichaut C'est vraiment dégueu ça Dégueu, euh, peut-être, mais ça fonctionne super bien. Toute ma famille utilise l'artichaut comme remède à la gueule de bois. Ah ouais Toute ta famille ça vaut peut-être le coup que je troque mon kebab contre l'artichaut si ça a convaincu autant de monde. Oui, je vous promets, j'ai même convaincu certains de mes potes. Tout le monde est adepte. Bon, ça m'a l'air vachement moins fatigant qu'un jogging ton truc. J'ai peut-être essayé un jour. Mais c'est vraiment pas bon l'artichaut. Vous êtes vraiment sûr de votre truc là Les remèdes de grand-mère, c'est toujours une bonne idée. Mais oui, je te jure, ça t'aidera. Bon, ok. Je vais essayer ça alors. Merci les potes, vous êtes les meilleurs. Ciao. Ciao. Salut. Non mais regardez Sacha. Il va se retrouver à boire un jus d'artichaut immonde. Pourtant, il n'a aucune preuve que l'artichaut fonctionne mieux qu'une autre technique pour vaincre sa gueule de bois. S'il en est persuadé, c'est à cause d'un phénomène qui s'appelle la conformité sociale. Et eh oui, il va se retrouver à boire ce jus bizarre seulement parce que la majorité pense que c'est le mieux à faire. Euh, entrez Comment vous savez que... Ok. Bon, on va essayer alors. Ah, mais c'est encore plus dégueulasse que prévu. Mais j'ai l'impression que ça va mieux qu'avant. Ça va mieux, ça va mieux. Ok, peut-être. Mais bon, est-ce que c'est vraiment à cause de ce jus de légumes On n'en sait rien. Peut-être que sans s'infliger cette torture, Sacha en serait au même stade actuellement. Il est peut-être victime d'un effet placebo, et son état s'est amélioré parce qu'il était convaincu du résultat, et non parce que le jus d'artichaut a réellement agi sur son corps. Hmm. Enfin bon, ça reste vraiment pas bon l'artichaut. Je me demande s'il n'y a pas d'autres solutions efficaces contre la gueule de bois. Hmm. Où est mon ordi